Des filles, de l'action et un tas de punchlines. Tels étaient au départ les ingrédients pour faire un... Rapid Pixel Puzzle Les Totally Spies contre les Super Nana Hey, on peut pas sauver le monde, on est passionné T'as voulu m'imiter, mais c'est trop limité, il est totalement mission impossible Attends, je te rappelle. C'est places, leader price, je suis trop belle pour toi. Même si t'en as pas, tu vas t'en mordre les doigts. Je sais que je suis une mais je suis pas ta maman, chérie. Personne ne touche au bouquet On Jerry. On m'appelle Sam, comme dans Sam, saoule de perdre mon temps. J'ai pas super envie de jouer les super nannies, alors va-t'en. Petite fille parfaite, <laughs> plutôt garçon manqué. Puisqu'il retourne à l'école où c'est moi qui vais t'éduquer. Tu classe. tête dans les mêmes, alors get es. T'as des yeux globuleux et une grosse tête J'aime les bêtes, et pas les ancêtres Posez-vous des questions Les shopping, ça m'ennuie Achetez-vous des scènes d'action En relais de force d'Iri Vous n'êtes que des pions On vous mate et on vous oublie Ça d'espion C'est marrant, des filles plus grandes que nous sont aussi réductrices Vous êtes mal tombées, on n'aime pas trop les séductrices Accumulation de clichés, vous n'êtes pas top comme modèle de que si Girl. Alors que Superman lui doit bien, je vous pas quelle. Dites-moi, moi Jojo, elles sont bizarres vos aventures. Dire que c'est moi qui suis à l'origine de ces créatures. À quoi bon avoir des pouvoirs quand on a de si beaux gadgets On est plein à voler, c'est révolu, on vous dépasse en jet. Un coup c'est lui, un coup c'est l'autre, toujours les mêmes vilains débiles. Pendant qu'on sauve le monde, on, consomme compte vous pour balayer Townsville. On régale tout le monde, les grands et les petits, quand vous servez toujours la même soupe. toujours manipulé, amoureuse de l'ennemi. C'est ça l'universel du monde Professeur Sonic face à nos mères la grande classe, plus personne censée sortir sa face Mais la galerie et brute, je à ta place Oh pardon, reboot, comment on le faisait J'ai si je un sac à dos Retournez faire du toboggan, on ne peut pas t'entraîner Super nanas pas Chris Dado Vous êtes à la ramasse pour critiquer nos suites, vous nous arrivez pas à la cheville Bravo, vous acquitter, il vous rester la Et une fois de plus, les spies brillent Excellent travail, les filles Qui mérite la victoire Qui seront les prochains Vous savez